Сегодня Мигель покажет нам, как э, готовить артишоки. Вот он дал мне задание все это почистить и ушел опять на своей лодке. Итак, мы режем артишоки, отрезали корень. И дальше нужно очистить все листья. Как я поняла, мигели чистим, пока не увидим, что цвет поменялся лепесточков. Как цвет поменялся, я так понимаю, что они уже стали более мягкими, их можно будет есть. делать воду лучше с лимоном, потому что вот я их чищу, они уже начинают темнеть. Ага. Bueno, hemos dicho el huevo con harina y en otro plato el pan rallado. Угу. Primero se moja en el huevo Угу. y después en el pan rallado, otra vez en el huevo y a la sartén. Ага, Валя. А, у нас сегодня артишоки и баклажаны. Мигель будет жарить их. Си, Мигель. Hombre, claro, si, si <laughs> tú lo dices. <laughs> в типа, э, хлебе. Это крашеный хлеб. Э, будет как панировка, я так понимаю. И это яйца с мукой. И перед тем, как положить в нее артишоки, нам нужно их просушить. <laughs> Процесс простой. Кусок артишока. Сначала в, яке, в яйце с мукой. Потом в сухарях. И потом жарить. Prueba a ver si está bien de. <laughs> o, o posible más tiempo. No le debe apuestas. Vaya usted al puerto de Cartagena, al restaurante Buenaventura. Calidad y precio. <laughs> Pues con esto tiene igual que con las almendras. Ah. Esto y cerveza, todo. Мигель говорит, это лучший закуска к пиву. Uh, this is the best uh, tapas for beer. Mm. Так что сегодня у нас пиво. Aquí está muy bien. Yeah. Ah. Perfecto. Finito. Tres. <laughs>